Salve, salve, guys! Mais um videozinho aí pra vocês. Nesse vídeo aqui eu tava jogando CS. Sem pretensão nenhuma. Mas de repente, chegou num certo round eu vi que eu não tinha morrido nenhuma vez. Tentei fazer do, do objetivo da partida não morrer. Será que eu consegui? Bora pro vídeo. Tá feito, tá feito. Pelo visto eu vou bem. Vou bem nessa. Né? Ai, daqui, mano. Ele te ama, Júlio, não tem jeito. Vou B também, fazer ganho. Fazer ganho. Vamos dar pega pé aqui, ó. Pega pé aqui, ó. Pega você tocar, Gai. Meio. Vai pra meio aqui. Vai pra tudo bem, Xuxi. Tem um cara aqui na caverna. Xuxi tá tudo já, velho. Eu não vi nada. Vai ter um caverna, vai entrar um meio daqui a pouco. Né? Ah, papai, eu não preciso ouvir não. Eu não preciso ouvir pra matar os caras. Só mata, só mata o time, né? É o cheat, é o cheat. A atriz é se assim, encolhendo no bombe lá, tio. E o Rafael tipo tapete viajando. A atriz toda encolhida dentro do bomb e o Rafael era o tapete, velho. Vendo nada. Foda-se. ele o tapete. O não matou ninguém, só porque a atriz não matou Mano, Eles mandaram também, áudio estourado aqui na live, eu não ouvi nenhum passo, eu juro por Deus. Vai dar cara pra entender, quer mais? Não, pois voltar, você. Certo, certo. bom, Nossa, tô com 6 vidas. 3, 3. 3 ainda tá no bom. Menos 50, tá, tá aí com 1.000 aí. CT1. Ou oh, 6 HP, velho. Levei 3 com seja HP. 6 de HP, aí. Vocês estão no Discord, né, mano? Não. Só eu e o Rafa. O Júlio não gosta de Discord. É, é bugado essa porra. Vamos todo mundo pro Discord, porra. Uhum. Uhum. Ai, caramba. Nice smoke, Júlio. Gostei. Pega a pack, ó. É é Mais aí, velho. Escuro, é, tem caverna miada. Vou... Tem mais AP beleza. Quer perto de Caí sem querer. Você passa aqui. Mais um aí, Xuxa. Xuxa. Ah, entrou, entrou. Xuxa tapete. Areia tem um. ali. Levou HS ali. Ah, não, levou não. 2 x 2 respira. 2x1. Parei, hoje. É nice, Fênix, caralho. É nóis, mano. Tá doido, mano. Você é Fênix mesmo. Ui, Me! <laughs> que Fênix é essa? <laughs> Porra, mano. Fênix do sítio do pica-pau amarelo. Caralho. Que é nada, mano. m Aqui, ó. Eu tô sem molotov. Vamos jogar recuado essa? Pode ser, pode, pode ser. ser. Eu vou... Agressivar aqui. aqui. Eu não sei se é comum, Rafa, mas seu mic no CS tá dando um... Ah, me mamou. Ele me mamou, ele rushou. Não, parou. Vai lá, Dwi. Volta lá, volta dentro, bicho. Areia. Oi? Ah. Ó, largamos B, foda-se. Ok. Puta, é B. Não é B. É muito miado. Não vou meter P. Ó, meu Ah, velho, eu não morri e quero continuar assim. forçado. Aproveitar forçado. Ô, mano, alguém fala pro Luke aí, velho. É, eu vou ficar close aqui na, na banana aqui de 12, velho. Tá em custa aí, custa aí. Opa. Ele te pegou onde agora, mano? Aqui no tapete. Ele avançou. Nossa, mano. Tem tapete. sacanagem. Dá tá do Xuxa. Ai, não. Ele tá feito ainda, ele tá feito ainda. Cuidado, Xuxa. É Miado, menos 20 V. Tô vindo aqui, hein? Tem mais um aqui. É dois aí. Uhum. Caralho, Fênix. O último tava aqui, né? Tem uma arma aí? Pode ligar que tá feio, hein, Fênix. Como é que é? Tá aqui, ó. Tá meio. Meio, meio, meio. É onde? Eu vou buscar outra. Ele tá onde? Meio. Cheatado, cheatado. Ah, cala a boca, velho. Denuncia, denuncia. Ô, o Fênix tentou me matar, velho. O cara deixou entrar no bombe, mirar em mim, não fez nada, tio. Eu não vi o cara, Boa, não. Fênix, é isso mesmo. Só porque eu não morri ainda. Você tá certo, Fênix. Claro, que nem que O cara se zicou, mano. O cara se zicou. Não, não, fica tranquilo. Se ele não morreu, eu mato ele. Caralho! Pega nada. Vou fazer a cuca, a Xuxa é triste. Ai, dropa do caralho. Ah, tem carro. Onde tem? Tô indo B, tô indo B, tô indo B, tô indo B. Eu ouço. Cuidado do CT, tá, tá no telipado. Tá aí, Pode ter limpado. Quer alp aqui, Júlio? Tá chipado. Quer Júlio? Quero. Me dá uma cai. É, eu dou sim, mas só no, quando nós tiver TR. Tudo bem. M4, sai? Eu dropei já. Valeu. É, com arma, gente. Né? Vou fazer a curta de novo. <coughs> Top. nós, Julião. Consegue? feição, velho. Né? Campa? Tapete onde? Ele correu lá pra trás, eu acho. Ele tá pra trás. smoke. C4 tá aqui, hein? Throwing smoke. Rato. Filho da puta. Vai, deixa com a mão. gente, cara. Né? Tem... Não quer avançar. Peguei o bloco. Pé. Pega pé. Por cada... Bomb. Tem esse. também. Tem do laje. Tem também. Tem aqui. Grenade out. Tem um meio, Carro de A pro C4. Tinha um AK aqui na banana. Fazer bank, Fênix. Ah, desgraçado, Eu de Dá pra um. Eu dropo um também. Rafael, compra da mãe. lembrar Antônio. Ô, meu nome do meu tio é Antônio, velho. Vou esperar tu smoke lá, hein. Tá sem, né? Tá sem, tá pode deixar. Tô certo, voltei. Acho que é a roxa aqui, hein. Puxou B. Você passa B. eu na esquerda. Ah, é uma meia. No meio. Olha só, porque... os dois. Tem dois lá. Essa banana já podia ter comido ele. Não, não, tá marcando costa. Tá aqui, tá aqui na banana. Voltou. Desliga aí, please. Cala a boca. Caralho, 18 barra 0, moleque. Nossa, já paguei granada aí. Uma lenda. Go, go, go. Vai já cortar agora, tá atrasado. Tá atrasado. Eita, beco. Uma caverna ainda. MF tem. Acho que vai ser pra viu? É, o B recuou. Desgraçado. Eu não me viu aí no cantinho, não consigo ver achei carro ainda. Sozinho, Vamos lá. Laying down smoke. pomba? Remove any in your head. Fazer a long. Throwing fire. Throwing fire. Vou bangar e volto, Tem Tem caverna. Tem caverna. Sério? Ah. Tem tem um scout lá no, na caverna. Tinha dois lá. enquanto, só tem dois de... Setenta. É C4B. vi, eu vi, eu vi. Eu Que a facada no Achei fácil. Achei fácil. Eu. Eu, eu passei a manteiguinha antes, pô. Passei a manteiga, aí depois eu dei a facada. Primeiro foi só o teste, né? Só pra ver se tava afiada. Ah, é. Foi lá do campo, tá bem de campo. Já Caralho, o cara se matou. Parando. Grenade out. Incêndio out. O é deles, mano, Vocês viram lá. cara tá humilhado esse pai, mano. Sai pro meio, meio. Pra mim é. Ai, tô na Nossa, Tá indo pro meio, tá indo pro meio, amarelo. Pegar C4, provavelmente. Mano do céu. smoke, smoke, smoke. Grenade. Incendiary out. Laying down smoke. Só solo, Justo. Tem mais um no meio. Throwing smoke. Mais tapete. Tá Tinha até uma bang tá bang. Tapei, tapei. Né? menos 33, né? Dois tapetes. Nossa. Bem. Ah, mano, me fudi, velho. Entrou Xuxa, entrou Xuxa, dois. Boa, boa. Cara, o TZD tá jogando para não morrer, velho. <laughs> Ô, velho, na boa, mata não, tio. Ele tá, ele tá correndo tá dos ele tá deitando, ele tá fazendo tudo para não morrer. Ô, não mata não, na boa, velho. Ô, 21 barra 0, acho que eu nunca fiz, tipo, tá ligado? Eu tô jogando safe do safe, moleque. Apagou aqui na B. Puxou. Entrou, entrou. Entrou, já dentro da... bomba. Dentro da... Plantando. Plantando. Ah, caixão. Caixão e banana. Ah, TZD morreu. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan foi um bom sobrevivente de dois rounds. Tem um PC, não acho. Porra, né, tio? Uma árvore e um PC, não acho. Eu tava PC. Tempo. Não tem choque, não. Ele tava banana. Meu Deus. Mentira. Pô, se eu soubesse eu não tinha morrido, velho. Eu tinha ficado parado lá. nada, mas tá bom. O importante é que você já morreu. Você já morreu. <laughs> Filha da puta. Não, é isso. <laughs> Pô, Julião, saudade quando o Sonic era... Can't Stop. Can't Stop! Fica B, Julião. Fica B. Tô com arma, tô com arma Eu tô com 12. Troca, troca, troca então. Me dá pé aqui então, velho. Tem uma arma lá do Fênix que ele me deu. Dá pé, três quilos aí. A arma tá muito arriscada. Vamos pegar. Ó, isso. Ô, louco. Era, esse é joga demais. Só eu também tô jogando fino, me respeite, hein. Cara, filho da puta, vai morrer um round, velho. Meta é matar 10, se eu conseguir, eu tô, tô feliz. Qual é a cal do. É o. É o mapa do Rafa, fala aí, Rafa. Ué. O cara deve ficar na pista, velho. Acredito. Alô. Ele olhou em meus olhos. Ninguém ia ficar no pistol, não. Tomei. Só ele só. CT2 é é pelo menos. flecha. Pô, nossa. O cara foi vieram tudo CT mesmo, tio. O único costa foi aquele meio ali. Puxe B sem parar. Vou mandar pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mais um Costa. Vinte e quatro, vinte e quatro barra um, velho. eu não terminei negativo, tá bom, tá ótimo. Quase que termina negativo, mano. Jogando contra Antônio, porra. Olha lá, Águia 2, é respeita Antônio. Respeita Antônio, velho. Caralho, Antônio. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não consegui. Morri uma vez. Num round que eu nem precisava ter jogado. a gente ganhou um round. Bom, faz parte. 24 barra 1. Acho que foi válida a tentativa. Valeu. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like aí. Comente se você gostou. E me segue lá na plataforma roxa, hein? Me segue lá que tem live quase todo dia. Valeu!